हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को लेकर के यानी सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न को लेकर के मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं दो तीन या चार वीडियोस मैंने बनाई हैं लेकिन फिर भी कई बार से ये कंफर्मेशन नहीं हो पा रही थी आप लोगों को कि ये क्या है कहीं ना कहीं चीज़ें फंस रही थी तो मैंने ऐसा सोचा है कि आज मैं आपको पूरा डिटेल में क्लियरली एक्सप्लेन कर देता हूं कि यह है क्या ठीक है तो यहां पर नई कंपनी बनी हुई है और इसमें कोई भी बाउचर एंट्री पास नहीं हुई है तो चलिए बाउचर एंट्री पास करते हैं पहली एंट्री जैसा कि आप जानते हैं रिसिप्ट बाउचर में पास होती है लेकिन अभी हम क्या करते हैं डायरेक्टली चलते हैं परचेस बाउचर में क्योंकि सवाल डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का है तो यहाँ पर अभी कुछ परचेज कर लेते हैं तो यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया एक अप्रैल 2021 को हो रही है परचेजिंग और यहाँ पर हमें क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगाना है ठीक है अब एंटरप्रेस करते हुए यहाँ पे आइए एंटरप्रेस कीजिए और यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर लगा दिया हमने ठीक है अब बेसन की बात कर लेते हैं तो ये बेसन स्टॉक आइटम पहले से बना रखा है हमने ठीक है तो एंटरप्रेस करेंगे यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर मान लीजिए कि 50 किलो बेसन हम परचेज कर रहे हैं और रेट क्या है और रेट है सत्तर रुपए किलो सत्तर रुपए किलो के हिसाब से हमने पचास किलो बेसन परचेस किया इसके बाद एंटर करके नीचे आएंगे और ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे यहाँ पर राइस लिखता हूँ यानी अब हम चावल की भी बात करेंगे ठीक है तो ये भी किलो में परचेस कर लेते हैं तो ये किया हमने ठीक है ये हो गया अब मान लीजिए कि पचास किलो चावल भी परचेस कर रहे हैं और रेट क्या पड़ रहा है चालीस रुपए किलो के हिसाब से ये चावल जो है हम परचेस कर रहे हैं तो पचास किलो चावल और पचास किलो बेसन हम दो चीजें परचेज कर रहे हैं ग्रोसरी आइटम्स ठीक है कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा लिया किसी कारण से चावल खराब निकल गया 50 किलो चावल जो है खराब निकल गया तो जो एंट्री पास होगी वो डेबिट नोट में पास होगी ध्यान दीजिएगा जो एंट्री पास होगी वो किस में पास होगी डेबिट नोट में ठीक है तो यहां पर डेबिट नोट में आप जाइएगा आठ के साथ F5 भी प्रेस कर सकते हैं आप और यहां पर आएगा आपका क्रेडिटर पार्टिकलेशन इन्हीं को ये रिटर्न जाएगा तो इन्हीं को ये दे दीजिए रिटर्न में ओरिजिनल इनवॉइस नंबर अगर आपको याद है तो डाल दीजिए नहीं तो कोई बात नहीं है एंटरप्रेस कीजिए वैसे डाल देना चाहिए एंटरप्रेस कीजिए यहाँ पर परचेज अकाउंट कर दीजिए ठीक है परचेज अकाउंट कर दिया अब मान लीजिए राइस खराब निकला था ना तो ये राइस जो है रिटर्न करिए 50 किलो राइस जो है क्या करना है रिटर्न करना है ठीक है तो यहाँ राइस पे जाइए आप एंटर करिए और 50 किलो है तो 50 किलो आप वापस कर दीजिए तो 50 किलो वापस कर रहे हैं ठीक है ये देखिए ये वापसी की एंट्री है ध्यान दीजिएगा एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया अब ये अगेंस्ट रेफरेंस पे कर्सर अपने आप आ जाता है ये जीएसटी का मतलब है अगेंस्ट रेफरेंस ठीक है एंटर प्रेस कीजिएगा एंटर प्रेस कीजिएगा और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए ठीक है ये हो गया तो अभी आपके पास कितना बचा स्टॉक समरी में जाके देखिए यहाँ पे स्टॉक समरी आपको गेटवे ऑफ टैली पर नजर आ जाएगी यहाँ पे स्टॉक समरी में जाइएगा तो अब खाली आपके पास बेसन बचा हुआ है पचास किलो देखिए ठीक है जो राइस था वो आपने रिटर्न कर दिया समझ में आ रही है कि नहीं बात अब बात कर लेते हैं कि अब मान लीजिए ये बेसन आपके पास बचा हुआ है ठीक है अब फिर दोबारा आप लौटाएंगे मतलब कि डेबिट नोट पर तो एंट्री पास हो गई लौटा दिया आपने तो 50 किलो चावल देंगे वापिस से तो फिर आप परचेज वाउचर में जाएंगे और फिर यहाँ सप्लायर का जो भी इनवॉइस नंबर है वो डाल देंगे एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ आ जाएगा क्रेडिटर पार्टी का लेजर और एंटर प्रेस करते हुए फिर वापिस से अब अब दूसरा चावल देंगे बढ़िया वाला तो यहाँ पे बढ़िया वाला चावल खरीद लीजिए ये राइस कर दिया हमने और पचास किलो राइस जो है ये हमको वापिस से मिल रहा है ठीक है रेट जो है वही चालीस रुपए एंटर प्रेस करके और इसको कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा लीजिए तो ये हो गया तो अभी रिटर्निंग वाली बात समझ में आ गई परचेज रिटर्न कैसे करते हैं इसको परचेज रिटर्न बोलते हैं ठीक है अब हम चलते हैं कहा सेल्स वाउचर में तो सेल्स वाउचर में जाने के लिए आपको F8 प्रेस करना है F8 प्रेस कर दीजिए ये आ गया सेल्स वाउचर में अब यहां पर आएगा डेटर पार्टी का लेजर तो डेटर पार्टी का लेजर मैंने बना रखा है एंटर प्रेस कीजिए एंटर प्रेस कीजिए एंटर प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस करते हुए यहां पे आ जाइए अब सेल्स अकाउंट आ गया सेल्स अकाउंट आने के बाद आपको क्या करना है सेल्स अकाउंट आने के बाद मान लीजिए कि पचास किलो राइस मौजूद है ठीक है तो पचास किलो में से मान लीजिए चालीस किलो आप जो है सेल कर रहे हैं ठीक है चालीस किलो कितना है 40 किलो सेल कर रहे हैं 50 में से 40 आप सेल कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा और कीमत क्या रख रहे हैं आप आ, कीमत आप रख रहे हैं पचास रुपए चालीस में परचेज किया था पचास में आप सेल कर रहे हैं ठीक है एंटरप्रेस करके इसको एक्सेप्ट करवा लीजिए ये न्यू रेफरेंस आ जाएगा यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करवा लिया ठीक है अब बाहर आ जाते हैं यहां से ठीक है अब आप जब गेटवे ऑफ टैली पर जाएंगे तो आपको ये इस तरह से ये दिखाई पड़ेगा ठीक है पहली वाली एंट्री जिसमें आपने चावल और बेसन दोनों खरीदा था दूसरी वाली एंट्री जिसमें आपने केवल और केवल चावल खरीदा था और यहाँ पर देख रहे हैं ये जो एंट्री पास की गई है ये एंट्री क्रेडिटर वाली एंट्री वो एंट्री है जो कि डेबिट नोट में पास हुई थी और जिसमें आपने चावल जो खरीदा था उसको रिटर्न वापस कर दिया गया था ड्यू टू बैड क्वालिटी ठीक है आप नीचे नरेशन भी डाल सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है अब यहां पर आऊंगा तो ये ये जो एंट्री है ना ये सेल्स वाली एंट्री है अब इसको आप बेच रहे हैं जैसे होलसेल सप्लायर से खरीद के लाते हैं लोकल सप्लायर बेचते हैं ठीक है तो कुछ ऐसी अब एक ही में दोनों हमको दिखाना पड़ रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत है चलिए अब यहां से बाहर आ जाते हैं ठीक है अब मान लीजिए कि ग्राहक आपको ले आके दे जाएगा जैसे मान लीजिए जो डेटर पार्टी को आपने बेच दिया सामान वो आपको ले आके दे गया गया कि भाई देखिए इतना सामान खराब है देखिए ना चावल में जो घून उन लग गया है तो यहाँ पे भी प्रेस कर लीजिए और आ जाइए कहाँ पे आप भी प्रेस करके और सीधा सीधा आ जाइए आप यहाँ पर क्रेडिट नोट में तो अभी वो आपको वापस कर जाएगा तो आप कैसे उसकी एंट्री करेंगे तो देखिए क्रेडिट नोट में आ जाइए और यहाँ डेटर पार्टी का लेजर आएगा और ओरिजिनल इनवॉइस नंबर याद है तो डाल दीजिएगा एंटरप्रेस कीजिए एंटरप्रेस कीजिए और यहाँ पर आएगा सेल्स अकाउंट और यहाँ पर अब मान लीजिए कि चावल फिर फिर चावल की बात आ रही है तो यहाँ राइस कर देते हैं और मान लीजिए कि 20 किलो 20 किलो चावल जो है पूरा भुना हुआ है ऊपर का नीचे से तो ठीक है और ऊपर का पूरा भुना हुआ है तो ये जो है चावल 20 किलो वापस कर देंगे ठीक है तो ये इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ पे देखिए अगेंस्ट रेफरेंस अपने आप आ रहा है एंटरप्रेस करेंगे एंटरप्रेस करेंगे इसको एक्सेप्ट करा लेंगे तो ये जो है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न दोनों की एंट्री आपने पास कर ली ठीक है अब अगर आप स्टॉक समरी में जाएंगे यहां पे देखिए स्टॉक समरी में आते हैं तो यहां पे देखिए कितना कितना आपके पास बचा हुआ है पहले चावल 50 किलो था 20 किलो रिटर्न हो गया तो 30 किलो बचेगा ना बाकी बेसन तो पूरा है बेसन एकदम सही है बेसन वाला माल बहुत अच्छा है तो उसको रिटर्न नहीं किया गया है ठीक है अब उसमें नीचे आप देख सकते हैं वो जो एंट्री मैंने की है उसको दिखा देता हूं पहले अब जैसे ये जो क्रेडिट नोट में एंट्री है तो यहां पर आप नरेशन डाल सकते हैं नीचे जो नरेशन दिख रहा है ना यहां पर आप नरेशन भी डाल सकते हैं द गुड्स इस तरीके से लिख सकते हैं the goods have been have been return return due to bad quality due to bad quality तो इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं कारण बता सकते हैं तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे ये करना है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें thank you for watching this video